nüüd on mul äh, väga suur, äh, suur au äh, juhatada sisse üks inimene, kellega ma veetsin väga palju aega oma lapsepõlves. selleks on minu endine klassijuhataja, mina tean ja mäletan teda kui Kristi Rahn, kuid selgub, et nüüd on tegemist siis Kristi Salumiga. palun, Kristi, lava on sinu. oi, midagi on puudu. jah aa, ah, see puldike, aa, ah, seda puldikest oleks ka vaja. no ühesõnaga, suur aplaus, Kristi Salum tere kõigile minu poolt. Äh, nagu Karl juba ütles, ma olen päris pikka aega töötanud õpetajana ja tõsiselt nautinud seda tööd ja olnud ka selline tehnoloogia nii-öelda eest võitleja ja, ja, ja see, kellele meeldib tehnoloogiat õppetöösse siduda. ja see kõik on mu viinud selleni, et ma praegusel hetkel töötan Progetiigri programmijuhina ja püüan siis seda, mida ma ise olen kogenud, teinud, viia siis nüüd teiste õpetajateni et järjest rohkem siis üle Eesti oleks kõigil lastel võimalus äh, tehnoloogiat parimal moel kasutada. aga täna me siis koos püüamegi välja mõelda selle, et äh, kuidas see tehnoloogia kujundab hariduse tulevikku, kas üldse kujundab ja, ja missugused äh, head küljed ja võib-olla natuke vähem head küljed sellel kõigel on. tehnoloogia on igal pool Äh, nii nagu Karl enne väga hästi ütles, äh, et praegusel hetkel on see tehnoloogia nii igal pool, et meil puudub võimalus igavust tunda, sest igal hetkel on võimalus välja võtta oma nutitelefon, seal äh, uurida uudiseid või siis ajada kohe trollis või trammis oma pangaasjad korda või saata sõbrale sõnum ja temaga midagi kokku leppida. ehk siis ei ole hetkegi, kus me oleme nii, et meil tehnoloogiaga mitte mingisugust pistmist ei ole. kui just me ei ole metsas, aku sai tühjaks ja, ja absoluutselt andmesidega ei levi sinna enamus ajast me oleme igal pool tehnoloogiaga ümbritsetud ja sellest on meie kõigi jaoks väga palju kasu. et kui mõni aeg tagasi selleks, et erinevaid toiminguid teha, et aega meeldivalt veeta, oli meil vaja tervet hulka erinevaid seadmeid. no näiteks siin on üks selline väga vanaaegne pangaautomaat noh, sellist meie vist siin ilmselt ei mäletagi keegi, see on nii vana, aga veidi uuemaid mudeleid mäletame küll, aga praegusel hetkel võtad välja sellesama telefoni ja saad kõik asjad ära ajada. on sul olemas seal võimalus pildistada, suhelda, kõik, absoluutselt kõik, uudiseid lugeda, kõik on ühes kohas. ja see teeb meie elu hästi lihtsaks. nii et igapäevaelu on palju mugavam, palju kiiremalt saab kõike ära teha jääb ainult üle imestada, et mispärast siis äh, kõige selle juures meil ikkagi nagu aega nii vähe on. nüüd erinevad generatsioonid suhestuvad tehnoloogiaga täiesti erinevalt. siin on pilt minu kõige nooremast võsukesest, kui ta oli veel noh, nii selline pisikene, et praegusel hetkel on ta juba mõnevõrra suurem, aga minu arust on tema ilmekas näide sellest, kuidas erinevad generatsioonid tehnoloogiaga erinevalt suhestuvad et kui äh, ma mõtlen selle peale, kuidas mina oma asju tehnoloogiaga ajan, siis ma saan kõik tehtud. ma arvan, et ma olen üsna uuendusmeelne, aga ikkagi ma ajan näpuga rida juhendites, vaatan äh, videoid, püüan kellegi käest nõu küsida, sest et äh, mul ei tule see intuitiivselt. ma vaatan oma vanaema, kes Facebookis suhtleb küll, pangaasjad saab ka hädapärast aetud, aga suurt rohkem kaasa ei tee ja nüüd võrdlen teda siis sellesama seitsmeaastasega kes äh, enam-vähem sündiski hiirpihus või siis nutitelefon ja tahvelarvuti käepärast ja kes teeb kõik asjad ära nagu naksti. väike näide, käisime just mõned nädalad tagasi pangas, et talle teha pangakonto ja pangakaart ja mina siis seal kõrval hoolitseva emana valmis kõik siis lapse eest ära tegema ja, ja väga tore panga töötaja, kes siis äh, omakorda omalt poolt pakub tuge ja siis teatab noormees, kes on seitsmeaastane, et ma saan ise hakkama tõmbas nii-öelda muu seas omale kohe siis panga äpi, tegi omale smart idee, hakkas sinna kohe paroole toksima, mina siis ütlesin, et noh, et kirjutame üles, selle peale vaatas ta mind päris pika pilguga ja ütles, et see pole üldse turvaline, kui sina minu parooli näed ja siis ma mõtlesin selle peale, et kui mina pidin sama asja tegema, siis mina kirjutasin küll paberile parooli üles, sest niikuinii läheb muidu meelest ära. et ähm, ja, ja selleks, et seda kõike üldse korda ajada, läks mul ikkagi aega ja, ja pangaproua abi oli ka vajalik. nii et see näitab seda, kuidas äh, tegelikult see, see põlvkond, kes meil äh, praegu kooli läks on juba hoopis teises maailmas. Neil käib kõik hoopis teistmoodi ja tehnoloogia nende jaoks ei ole enam äh, midagi sellist, mida tuleb õppida ja omandada ja mõelda, kuidas seda kasutada. see on nende jaoks igapäevaelu. see on sama nagu hingamine, nagu söömine. kui nüüd võtta Karlilt või natuke noorematelt õpilastelt telefon käest ära, siis nad on täitsa peata ma arvan, mõnda aega vähemalt, sest kogu elu käib selle järgi, kõik saab sellega korda ajada. nii et, äh, et mõelda seda, et, et kas koolis tehnoloogiat kasutada või mitte või, või äkki keelaks ära midagi, ei lubaks kasutada, siis ma arvan, et see oleks küll umbes sama, nagu me keelaksime nüüd noortele, et ärge nüüd hingake rohkem, ärge sööge enam. nii et äh, ei ole võimalik. ehk siis tehnoloogia on ka koolis sees ja kui nüüd õpetajad äh, mõtlevad selle peale, missugune oli nende elu, noh, ütleme viisteist aastat tagasi, siis noh, need, kes veel mäletavad seda, et tuli paberpäevikut äh, täita või siis lapsevanematega kõik asjad paberil üles kirjutada, kui arenguvestlust näiteks tegid. mina mäletan, sest ma läksin tööle, siis mul oli võimalus kõike seda veel teha. üsna varsti läksid, hakkasid asjad siis muutuma ja tehnoloogia tuli seal selle koha pealt appi. ma arvan, et praegusel hetkel ükski õpetaja ei tahaks enam hakata paberpäevikut täitma või, või siis äh, kõiki oma asju äh, eraldi kirjutama päevikusse näiteks. praegu paned ühe, kirjutad ühe lause, saadad kõigile vanematele lastele ja kõik teavad, info on olemas. nii et elu on läinud palju lihtsamaks, aga ma arvan, päris paljud siit siiski mäletavad seda, et eh, ega see kergelt ei tulnud sest alguses oli ju palju segadust, ei osanud kasutada ja ei saanud hakkama ja nii edasi ja tundus ikka jube vastik. miks sunnitakse see kasutama tehnikat, miks? praegusel hetkel me enam ei kahtlegi selles, ehk siis see on äh, ka meie jaoks juba mingis osas väga loomulikuks muutunud aga mis on oluline, oluline on see, et kuidas ta muudab nüüd hariduse paremaks, mis kasu on sellest meie õpilastele, et äh, see, et meie oskame kasutada ja et me saame oma kõik vajalikud toimingud tehtud, see on väga hea aga kuidas see nüüd hariduse kvaliteeti muudab, et kas see on siis see selline võluvits, et viibutan ja nüüd on tehnoloogia koolis ja, ja kõik asjad lähevad kohe paremaks, et on see siis nii? et äh, kindlasti peab tehnoloogiat kasutama, aga samas arvata, et see on nüüd mingi võluvits, mis asjad ära teeb, see kindlasti ei ole. aga miks üldse siis peaks seda tehnoloogiat kasutama? et võluvits ei ole, midagi teeb paremaks, siis nagu ma ütlesin, siis õpilaste jaoks on see tõepoolest midagi, mis nende jaoks on äh, igapäevaelu loomulik osa. ehk siis, kui seda nüüd koolist välja jätta, siis nad tunnevad ennast juba ebamugavalt. kui on ebamugav olla, siis õppida on ka vastik. ei ole nii tore. ehk siis ta igal juhul peab seal juba sellepärast olema aga teine asi on see, et tänapäeval ei saa mitte ühelgi elualal mitte kusagil enam hakkama selleta, et sa ei ole tehnoloogiliselt äh, pädevusi saanud, et sa oskaksid toime tulla oma tööga. igal pool on seda vaja. ehk siis selleks, et meie lapsed saaksid tööle minna, on neil igal juhul tehnoloogiaga vaja juba tegeleda koolis see annab võimaluse erinevatele õpistiilidega õpilastel õppida täpselt nii, nagu neile sobiv on. sellepärast, et äh, on kõikvõimalikud erinevad rakendused, erinevad viisid, mida saab kasutada ja kui minu tempo on aeglasem või teise tempo kiirem, siis mul on võimalus ka sellega arvestada hästi palju on erinevaid rakendusi, mis võimaldavad teha koostööd. et äh, igal juhul saab neid ära kasutada õppetöös. siis äh, virtuaalreaalsus annab täiesti uued mõõtmed, nii nagu enne siin räägiti, et, et on võimalus tõesti läbi mängida selliseid asju ja selliseid olukordi, millesse me tegelikult kunagi sattuda ei taha, siis äh, seda tuleb ära kasutada või kogeda mingisuguseid asju, mida me muidu kogeda ei saa, siis igal juhul ma usun, et eh, kui see tehnoloogia ka areneb veel rohkem, siis see annab meile uusi võimalusi koolis ka. meie õpilased on eh, digitaalsed kodanikud, ehk siis nad tegelikult eh, on ümbritsetud sellest tehnoloogiast ja nad saavad aru, see seitsmeaastane juba saab aru, et ta peab oma parooli kaitsma ja et ta ei tohi kõiki asju igale poole postitada ja ta peab mõtlema, mida ta kuskile paneb. et natuke vanemate õpilastega ja ka meie endiga tuleb veel selles osas kõvasti tööd teha Eh, siis eh, nagu ma ütlesin, et eh, minu arust suurendab tehnoloogia kõvasti seotust kooliga. esiteks see, ma kasutan seda, mis mulle on turvaline, mul on hea, mugav teda kasutada. teine asi on see, et ma olen ka märganud, et siis, kui ma õpetajana või ringijuhina töötasin, siis mitmed õpilased, kellega oli tavaliselt koolitunnis raske, kes ei saanud teistega koostööd teha, suutsid animatsiooni tehes või, või midagi ehitades või, või programmeerides väga ilusasti teistega koostööd teha ja probleemi polnud absoluutselt. nii et nad tõesti olid palju paremini motiveeritud ja suutsid teha kõike seda, mida nad tavaliselt koolitunnis ei suutnud. kiire info saamine, see on muidugi see, mille üle me kõik oleme hästi õnnelikud, guugeldad, kõik vastused on sul kohe käes. noh, nüüd õpetajate suurem väljakutse on see, et kas me selle infoga ka siis äh, oskame ümber käia, kas me oskame sealt valida just selle tüki, mis vaja, see on midagi, mida me peame tegelikult õpilastele kõige rohkem õpetama eh, vastutustunne, kasutad seadmeid, pead ka vastutama selle eest, et need seadmed töötaksid, et oleks järgmistel võtta, kui näiteks on see variant, et teil on mingi, jagate koolist tehnikavahendeid. ja minu jaoks sellise kõige olulisemad on need kaks viimast, on see, et õpilased hakkavad järjest rohkem looma ja, ja vähem Äh, seda tegema, et nad lihtsalt tarbivad asju. ja see on väga oluline just ülesanne kooli ees. ja õpetaja roll on tänu sellele muutunud, et äh, ähm, kui ma olin noor õpetaja, siis ma tegelikult mõtlesin selle peale, et et mul vanemad kolleegid ütlesid, et sa pead need reeglid pähe õpp-, laskma neil õppida ja nad peavad kõik asjad sul pähe õppima, neil peab kõik olema une pealt selge ja siis, ja siis ma nagu võtsin endale julguse, et ma nagu kahtlesin selles, et kas kõik asjad peavad ikka peas olema. aga siis ei olnud seda võimalust, et ma saan kõiki asju järgi, järele vaadata kusagilt. nüüd on. ehk siis ei pea asjad olema kõik peas mitte et ma arvaks, et ei peaks asju pähe õppima, peab küll, siin on üks muskel, mis tahab treenimist, aga et ei ole nagu vaja kõiki fakte pähe õppida ja õpetaja ei ole see, kes enam fakte edastab ja ütleb, et nüüd see reegel, see reegel, see reegel, olulisem on see, mis me koos äh, suudame luua ja teha. ehk siis, mis on meie eesmärk koolis selle tehnoloogiaga seoses, ongi see, et et tarbime me kõik tehnoloogiat ühel, teisel, kolmandal moel, aga nüüd, et me seda teeksime targalt et äh, me oskaksime teha õigeid valikuid tehnoloogia kasutamisel, et me uuriksime ja katsetaksime ja lõpuks, et meie õpilased oleks need, kes ise mingisuguseid asju välja mõtlevad ja loovad. Äh, et äh, see on see, mille poole püüelda ja mulle väga meeldib Steve Jobsi mõte, et igaüks siin maal peaks õppima programmeerimist, sest see õpetab mõtlema ja kuivõrd ma olen, eks ole, ProgeTigri programmijuht, siis, siis see tähendab seda, et ma tegelikult väga usun ka sellesse, et äh, süvendatud IT-õpe ja programmeerimine, robootika, kõik see on tegelikult midagi, millega tuleb tegeleda, mitte ainult sellepärast, et, et äh, noh, programmeerimine on tänapäeval juba natuke, ma ütleks nagu trendikas, eks, ja kõik peaksid seda teadma, vaid seal on neid põhjuseid juba hoopis rohkem. et äh, see ongi see, mis annab meile arusaama asjadest kui tehnoloogia meid igalt poolt ümbritseb, siis see on umbes sama nagu äh, sünnib laps ja, ja kui ta nüüd äh, noh, tavaliselt me hakkame varsti ju aru saama, mis meie ümber toimub, mis meil keeles räägitakse, aga kui me nüüd mõtleme selle peale, et äh, sünnime ja siis me ei saa üldse aru, mis meil ümberringi toimub, kõik räägivad mingis täiesti tundmatus keeles. tehnoloogia ümbritseb meid igalt poolt, kui me ei saa aru, kuidas ta töötab, siis see on meie jaoks nagu hiina keel ehk siis me peame aru saama, kuidas asjad töötavad, siis, ähm, siis ei ole nagu tehnoloogia ei valitse meie üle, vaid meie ikkagi tehnoloogia üle. siis äh, nagu ma juba enne ütlesin, et see tarbijast loojaks, et äh, õpilastele meeldib väga mängida, täiskasvanutele meeldib ka väga mängida, ma arvan, et päris paljud teist mängivad ka vabal ajal ähm, mänge. et, äh, et just see, et väga põnev on see, et tahad küll ise neid mänge teha, veel ägedamaid mänge teha, et ise midagi luua. probleemide lahendamise oskus, et robootikaülesandeid täites, programmeerimisülesandeid täites tegelikult see, et sa ise leiad lahenduse erinevatele probleemidele, on just see, mis on minu arust väga põnev. Karl, on nii või mm? -hmm. et äh, ütleme nii, et mina ei olnud väga palju enne programmeerimisega kokku puutunud, kui ma selle klassiga sellega tegelesin. mis äh, tähendab seda, et mina õppisin koos nendega ja kõige ägedam oli minu arust just see, et, et seal tuli seda eduelamust tuli nagu noh, ma läksin tundi, kartsin, sest ega ma väga palju ise paremini ei osanud kui nemad ja nad tegelikult oskasidki paremini kui mina. aga see oli minu jaoks murdepunkt, sest ma sain aru, et see on see koht, kus ma annangi vastutuse õpilastele ja nemad tegelikult olid need, kes, mitte kõik, aga osad nendest olid sellised, kes õpetasid teisi. sellepärast, et nemad said sellest kõigest palju paremini aru, oskasid palju paremini. ja minu jaoks oli see õpetaja rolli muutumise koht et ma sain aru, et ma ei peagi kõike teadma, mul on õpilased, kes teavad minust asju paremini ja las nad teavad, see on väga hea. nii et äh, ja ma mäletan ka sellest samast programmeerimise tundidest seda ühte korda, kus nad poolkogemata said äh, logoprogrammi pildi liikuma et see iseenesest ei ole selline programm, kus kõik liigub, jah. aga nad suutsid repiidiga selle saada ja see, kuidas poistel silmad särasid, see oli kõige ägedam programm. kui kõrval oli teine õpetaja, kes oli öelnud, issand, kui igav see on teed ainult mingeid kujundeid ja et noh, teinekord see põnevus ja, ja uus elamus, mis sealt tuleb, on väga oluline noh, püsivus ja loogiline mõtlemine nii ehk nii, selles ei kahtle keegi, et see sealt tuleb, ja meeskonnatöö, see on meeskonnatöö. ja nüüd ongi, et õpilastel tegelikult ei ole probleemi tehnoloogia kasutamisega, et ähm, aga õpetajatel on vaja tuge ja neil on vaja seda, et nad suudaksid seda kõike teha. ja, ja selles mõttes äh, ma arvan, on väga oluline see, et me pakume seda tuge neile ja et on olemas materjalid, mida kasutada. ja nüüd ma julgustan teil paari asja kasutama ka, kes iseennast võib-olla nii kindlalt ei tunne, eh, selliste just süvendatud oskuste andmisel tehnoloogia vallas, siis, siis on olemas eh, HITSA kodulehel Progetiigri all sellised eh, õppematerjalid, on siis vahendite kogumikud, kus on olemas tunnikavad ja, ja õpistsenaariumid, mida kasutada, ehk siis selline suur kogum asjadest, mida saaks rakendada kohe ja siis alles just said valmis äh, ähm, digiõpikud, kus on siis esimesele, teile, teisele kooliastmele digikunsti, programmeerimise koodi, digiohutuse ja teemad, mida siis saab äh, väga süsteemselt kas siis algusest lõpuni kasutada oma õpilastega ära või siis valida sealt sobivaid tükke. ehk siis kõik me ei ole kohe oskajad, meil ei ole emapiimaga seda kaasa antud nagu nendele noorematele generatsioonidele, aga me saame koos selle olukorra palju paremaks teha. ja noh, õpetajate jaoks ongi aeg-ajalt selline tunne, et õpid uue, ühe asja selgeks ja siis see on noh, kõik selge ja siis tuleb kohe kümme uut asja, et sellepärast on mul see lohe pilt sinna pandud ka, et see on noh, see, et üks pea maha ja tuleb kohe järgmised. et, et tõesti, elukestev õpe kõlab nagu mingi väga uhke sõna, aga tegelikult see ongi selline asi, mis tänapäeval teisiti ei ole üldse võimalik, kõik muutub järelikult me peame õppima. ja see, et me peame uusi asju õppima, see tegelikult on ju hea, sest jällegi mõistus ju areneb. ja miks mul on seal need äh, munad ja, ja kanad, siis see on just seesama asi, et, äh, et kui ise ei tunne ennast äh, vahendite haldamisel nii kindlalt, siis teie tegelikult oletegi olulised selleks, et seda suunata, seda, kogu seda protsessi. vahendite osas võivad õpilased teid aidata, las nemad olla need, kes teid õpetavad, selle koha pealt ja aitavad. ehk siis ma ütleks nii, et äh, tehnoloogia ei ole võluvits, küll aga on ta uks tulevikku ja selle võti on tegelikult õpetaja. ehk siis õpetaja, kes ei edasta fakte, vaid õpetaja, kes on tugi, kes on äh, partner, kes õpib ise koos õpilastega, kes on valmis katsetama, uusi asju kogu aeg otsima. see õpetaja ongi see võti ja niimoodi tõepoolest äh, see tehnoloogia muudab hariduse tulevikku. ja ma arvan, et just nimelt sinna positiivses suunas. ehk siis kui, siis. et kes nüüd on kokku puutunud programmeerimisega, need teavad, et see on seal üks selline väga, väga selline noh, ütleme nii põhjapanev konstruktsioon, jah ehk siis, kui meil on olemas õpetajad, kes ise tahavad õppida ja, ja on valmis õppima ja koos õpilastega arenema, kui neil on olemas tugi, kes aitab neil tehnilise poole pealt ja on olemas materjalid ja on koolitused ja mis kõige tähtsam, on olemas äh, kolleegid, sõbrad, kes koos teevad äh, teiega, siis äh, igal juhul on tehnoloogia midagi, mis meie hariduse tulevikku muudab ja mitte ainult siis hariduse tulevikku, vaid tegelikult meie kõigi tulevikku, sellepärast et koolis on just see koht, kus me ju kasvatame seda järgmist generatsiooni, kes meile elu ilusamaks teeb, kui ta praegu meil on. nii, see ongi minu poolt kõik, aitäh. Nonii, meil on vist tulnud ka eh, küsimus sinna sli.do, siis kus kõik saavad küsimusi küsida. sinna on ka tulnud üks küsimus, eh, seda me näeme siit, et kas tehnoloogiaga õppimine saab ja peab olema alati motiveeriv ähm.? ma, ma tahaks nüüd öelda niimoodi, et äh, saab ja peab, aga selleks peab natukene mõtlema, sest äh, nii nagu matemaatika õpetamisel alati ei saa olla kogu aeg hästi lõbus, jah, sest et vahepeal on vaja ka trenni teha ja harjutada ja raskemaid ülesandeid lahendada, siis ma ütleks, et tehnoloogiaga on täpselt sama lugu. Äh, küll aga on see just see koht, kus me õpime seda, et meil võib olla suur ja raske probleem, aga kui me seda nüüd tükkideks teeme, ja seda niimoodi väikeste osadena lase, lahendama hakkame, siis me saame eduelamuse ja kui me saame eduelamuse, siis see on igal juhul motiveerib. nii et mina arvan küll, et äh, jah, saab ja peab <laughs> aga eh, Kristi, ma arvan, et enne kui ma sind lavalt siit nii-öelda ära lasen, siis eh, ma arvan, et on õige hetk, eh, sina kui kindlasti pedagoogina tead ka, et koolipingis istumine on väga väsitav tegelikult mm -hmm. kehale, sest istumine on väga raske ehm, <clears throat> positsioon kehale. kas me teeme kehakultuuri pausi praegu? teeme kiire kehakultuuri pausi selliseks niimoodi, et kõik korraks tõusevad püsti. ja nüüd teeme sellise harjutuse, et, et sirutame oma näpuotsad nii lakke ja varvaste peale, sirutame ennast pikaks, pikaks, pikaks, pikaks, pikaks, hoiame ja laseme need vahele. ja teeme ühe veel. ja pikaks, pikaks. ja laseme need vahele oh.. kohe näeb minu laps. kohe, ma olen treenitud hästi ja nüüd me võime kõik kiiresti maha, maha istuda. aitäh sulle, Kristi, teeme aplausi veel sulle